तो दोस्तों इस वक्त मैं पिशावर घंटाघर की तरफ बढ़ रहा हूं और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि आज से तकरीबन 121 साल पहले की बनाई गई अंग्रेज़ों के दौर की एक बहुत ही खूबसूरत इमारत आइए मेरे साथ चलते हैं मैं बिल्कुल घंटाघर के इमारत के सामने हूं ये पिशावर शहर घंटाघर है और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे कौन सी कौन कौन सी जो तारीख़ी मकाम है जो भी तारीख़ी मकाम है मैं आप लोगों को दिखा दूँगा आ जाए मेरे साथ ले चलते हैं